surprise, motherfucker. Promise you you'll catch me. Promise you you'll catch me. Velocistas, de boa, quem fala é o Fock. E hoje, cara, a gente vai jogar Beauty Battle, mas antes, dá o like pra mim entrar. Deixou o like? Beleza. Então bora pra partida. Oi! Será que é inscrito? Ah, meu. Que, que, que. Não sei. Acho que esse cara é inscrito, talvez. Se tá escrito, cara, salve, né, man? Beleza. Beat, Bell, Oven, Jet Ski e sapato. Sapato. Beach é praia, né, mano? Vamos botar em praia, então. Ah, botar na praia, então. Beleza. cheio de água, galera. Mas que merda. <gasps> O meu não. Hum, ok. Ficou legal. Ok. Ficou legal. Também. Ah, calma. Ah, ok também, é. Aqui tem coragem. Porra, meu. ok mesmo, então. Ah, ok. Cara, tá, tá legalzinho até. Até agora não, não veio nenhum com besteira. O Goku não tem nada a ver, velho. Good. Legalzinho, mano, pelo personagem. Já que Good também. Tá da hora. Hum, mais ou menos. Não tá tão legal não. Ele colocou muita pouca água. Que é isso? Ah, um povo. Yeah. É, um pupizinho, pois já não era. É, né? Uma praia. Caraca, velho. Epic. Mentira. Se fodeu vou dizer nada. Mas bora pra próxima partida. Oi! Ai, Verdade, né? Island é a ilha. Beleza. Primeiro preciso de um balde d'água. Esse balde d'água eu vou fazer tudo isso daqui. Não, na verdade não, né? Espanha. Vou fazer isso. Aqui. Hum, cadê? Aqui. Sandy. Oi! Caralho. Agora é só adicionar um pouco de terra, né, amigo? Oi! explorar. Claro, com mais inventário eu tentei fazer, né? Hum... Ok, mano, ficou legalzinho. Gostei. Ficou legal, velho. Ficou da hora, mano. Oh. Um good. É. Ficou legal, mano. Hum, ok, mano. Ela pegou uma árvore, né? E plantou. É, mais ou menos, meu. Olha o meu, velho. Ih, filho da puta, tá ligado? Pup, mano. Olha isso, velho. gostei. Achei da hora. Esse cara que é viciado em Skyblock, nossa, odeio esses caras. Pulo também. Nossa, aqueles caras que ainda jogam Skyblock, né? Bosta. Tipo, Skyblock em... Porque Skyblock é um antigão que é avisado mesmo. Não vou ajudar. Ok. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ok, também. Tá tirando com essa merda. Tomou na jabiraca. Você é retardado por acaso? Hã? Você vai morrer. Trolei! Acabou. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Certamente que sim. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Eu, eu entendi a referência.